масса физикалык чоңдук м тамгасы менен белгиленет башка физикалык чоңдук сыяктуу эле массаны да өлчөөгө болот массанын негизги бирдиги килограмм болуп саналат килограмм массалык эталон металл эритмесинен атайын жасалган цилиндр жана франциядагы өлчөм жана салмак палатасында сакталган кандай бир дененин массасын бул эталон менен салыштырып аныктоого болот практикада көбүнчө массанын башка бирдиктери колдонулат алар чоң же өтө кичине массаларды туюнтуу үчүн ыңгайлуу тонна грамм миллиграмм табиятта эң чоңунан эң кичинесине чейин ар кандай нерсенин массасы бар жана бул массаны өлчөөгө болот массаны өлчөөнүн ар кандай жолдору бар нерселердин өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжасында алынган ылдамдыктарды салыштырып алардын массасын аныктоого болот планеталар же алардын спутниктери сыяктуу чоң денелердин же атомдор же молекулалар сыяктуу кичинекей бөлүкчөлөрдүн массалары мына ушундайча аныкталат дене салмагын өлчөөнүн эң оңой жолу тараза менен таразалоо